Masipag ang katawan Itembot mo ang bewang Huwag gayway ang kamay Sabay-sabay Pagpag katawan Itembot mo ang bewang Huwag gayway ang kamay Sabay-sabay tayong lahat Magsama-sama Tayong lahat Magsama-sama Tayong lahat Magsama-sama oras manatli Mo alam ang dapat na unahin Sikapin mag-imposigit o lumagarin Lalo na kung disidido ka sa gusto mo kuwain Dapat lamang positibo ka palagi Kahit na matulin, pilit na habulin Malayo ang mapadako na Kahit na ang oras ay walang pa at tumatakbo Na mahirap maabot pag malayo na Huwag kang pabaya sa sugal na antaya Pagkakataon na taya na minsan lang kaya Dapat wag puro pakara ang iyong mga baraka Simulan ng balas sa akin, bububong daraka-raka Pagpagong katawan, ikembot mo ang bewang Huwag gayway ang kamay, sabay-sabay Pagbagang katawan, ikembot mo ang bewang Huwag gayway ang kamay, sabay-sabay tayong lahat